dalam aku pendam semua pengakuanku Perasaanku terhadap kamu Setiap hariku ku risau keadaanmu Adakah kau sakit, adakah kau sihat Itu aku nak tahu Bila kau di depanku Jantung ku berdegup laju Melihat cantiknya wajahmu Dan senyuman manismu Kau bagaikan ritma Dalam setiap laguku Jadilah peneman hidupku Kau adalah satu-satu yang mencairkan hatiku Again, while I you Kau jauh, aku senduh para yo aku rindu senduku berlagu ku berdoa agar kau sentiasa ada di hati ini tolonglah jelaskan adakah kau mempunyai perasaan terhadapku Walau aku tak perasan Kau bagai cahaya Di setiap malamku Dan mimpi indah Di setiap tidurku Aku tak kau hilang Jadi still with me If you lost Aku tetap mencari Aku tetap menjelika Yang memenuhi hatiku ini walaupun pernah Kau lukai Ku serahkan ragaku kepada dirimu ku harap kau mencintaiku walau penat usahaku ku terus mantintaimo Pero sumayo mo, Ako Cintaimo Patatara Para ko Para tá, tá, tá. Kau yang memenuhi hatiku ini Walaupun pernah kau lukai Ku serahkan ragaku kepada dirimu Ku harap kau mencintaiku Walaupun pernah